rapaziada, hoje nós vamos fazer um desafio aí do, do Trava-Língua. Quero ver se a Denise é boa no português ou não. E com vocês. Are you ready? I was born The first one. Você, você, you start. Ok. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Oh, foi bem até. <laughs> yeah, did you think I was gonna do bad? Yeah, sure. <laughs> Deixa eu só. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o, que o tempo tem tanto tempo. Quanto, quanto tempo o tempo tem? <laughs> I think I did better than you. Yeah, it was good. Eu achei que foi bem, foi bem, foi bem. One Vai lá, agora. For agora you. quero ver. Segunda. Para mim? Yeah, okay, your turn. Ok. Ahora le voy a mandar un trabalengua a San Lucas. Ready. Deixa eu só botar pro lado aqui. Ah, No. R como R cigarro. Eres con Are you German? Rápido correm los carros atrás de un ferrocarril. <laughs> <laughs> R con R cigarro, R con R barril, rápido corren los carros detrás del ferrocarril. What the fuck? <laughs> no es it's impossible. No. Oh my gosh. Ah, no. Did you like okay. it? Yeah, but like, nunca ia acertar essa nem a pau. Try it one more time. Eu achei que ia ser em inglês. R com R com R cigarro, R com R barril. Rápido, rápido correm los carros de, detrás. Do you know what corren is in Spanish? No. Corren. Correr like run. That's to have sex. Es corren. Govern. Yes, thank you. Govern. <laughs> vai, agora a Denise vai fazer o segundo trava-língua. Esse aí ela já fez, eu depois vou, vou dar um play. Esse foi o mais engraçado. <laughs> oh yeah, we should put it. Okay, you ready? Sim. Okay. Pode ir lá. Ready. O rato roe roupa de rei de Roma Rainha Raviosa rasgou o resto. <laughs> yes? Too bad. Are you yeah. serious? It was bad? No bad, but like. Oh, I felt like so cool saying it. I thought it was correct. Vai, vai, agora. Fala de novo. O rato roe o roupa do rei do Roma Raina Ravosa rasgou o resto. <laughs> Não? <laughs> Não? Ó, oh, vou falar rei de Roma, a rainha raivosa o resto. I said the first line kind of okay. <laughs> Kind no. No, <laughs> no way. That one's too difficult. No, <laughs> Vai, bate pra mim agora. Okay, I have a good one. It's kind of like like a trabalenguas in Portuguese. Uh, so este trabalenguas se suena igual que uno que él me ha mandado en ah, portugués. Eu lembro dos três tigres. Três. Três... Tristes tri... tigres tragam trigo e um trigal. Mm. Uhum. Again. Yeah. Tre... Três tristes... Três tristes tri... <laughs> It's so bad. Três... Ah, já dá um trava, já trava. Três... Tristes tigres... Ah. Oh my god. stress, distress. Ah, não! You're so bad. You're so bad. Três tris, tristes tigres tragam trigo em um trigal. Mm. Again. Três tristes tigres tragam trigo em um trigal. <laughs> Você não A precisa falar tch. Não há tch. Tigres. Fala você, quero ver. Três tristes tri oh my gosh, tres, <laughs> tres tristes tigres tregan trigo en un trigal. That one, that one's difficult. yeah. <laughs> Tres, tigres, tres tristes tigres trago trigo trigal. Okay. Yes. Okay, that one was good. That one was good. Okay. Uh, Agora ela, a gente vai fazer a terceira. A terceira é, é um pouquinho mais comprida, mas não é tão difícil. Ela só... Ok. Uh, it's so long. Yeah, é, vai lá. Ok. O doce perguntou pro doce qual é qual doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é doce de doce de batata doce. This is so <laughs> dumb que merda. Você não foi tão mal, mas é que. É eu vou tentar falar agora. Não gostei. O doce perguntou pro doce qual é o doce mais doce que, é batata, que o batata doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce, doce de batata doce, é o doce de batata. Ah, é. então, Why are you in such a hurry? Because it, it, eh, eu tenho que falar isso rápido, né? Quanto mais rápido, mais trava. Né? Mm. Quanto O Doce perguntou pro Doce qual é o doce mais doce que, é que o de batata doce. O Doce respondeu pro Doce que o doce mais doce que o, que o de batata doce é o doce do doce de batata doce. Ah, <laughs> This one is so annoying. I did not like it. Esse foi rápido. Peter Piper picked a pack of pic pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Peter Piper pick? Pickle pepper, pickle pepper. <laughs> That is so hard. <laughs> Try one more time. Peter Piper picked a bag, a bag of pickled pepper. That was <laughs> good. Pickled peppers did Peter pick. <laughs> I'm in the pickled pepper, the pickled Peter Piper picked. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick?